this is Priyanshu Rajput and welcome to my another reaction video so आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ मुनवर फरूकी के थक लाइफ के ऊपर अगेन ये है पार्ट टू सो so, आप लोग अगर पिछले वीडियो को देख चुके हैं तो अच्छी बात है नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अब चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को देखते हैं एंड उसके बाद हम वीडियो के ऊपर रिएक्ट करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड नवर यहाँ पे क्यों आयो मुझसे पंगा लेने के लिए तो नहीं आए मजाक कर रही यार हम भी तो जोक मार सकते हैं ना बस थोड़ा फनी नहीं था hello whatsapp guys welcome to the thug life और थंबनेल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि वीडियो किस पे होने वाली है तो बिना असली लॉकअप में गए चलो शुरू करते हैं अच्छा लग रहा है थोड़ा डिफरेंट है और पहली बार तो नहीं है लॉकअप तो आई थिंक नेट प्रैक्टिस कर चुका हूँ साथ वाले किलर काम करे कांड वाले लाइफ बेटा थ्रिल यहाँ पर मुनावर ने कहा कि वो नेट प्रैक्टिस कर चुके हैं यदि आप समझ नहीं पा रहे तो आपको मैं बता दूँ कि वो रियल लाइफ में भी एक बार लॉकअप में जा चुके हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए कि लोग देखते कि इसको कोई देखे ना तो मैं ट्वेंटी फोर सेवन दिखूंगा शायद और आपके होने की वजह से शायद बॉयकॉट भी नहीं होगा अच्छा yes so my name is Munawar Faruqui I am stand up comedian मेरे 125 500 uh, से ज्यादा व्यूज है यूट्यूब पे almost two million subscriber but लोग मुझे सिर्फ इसी नाम से जानते कि मैं जेल गया था डेली सोप की बात करते थे अब सोप गिराने वाला शो बना रहे जब मुझे ये शो ऑफर हुआ तो ऑल्ट बालाजी ने जब शो के लिए बोला तो मुझे लगा कि शायद ऑल्ट बालाजी पे जिस तरह के शो तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं क्योंकि मैं बचपन में सास भी कभी बहुत ही देखता था और जब जवान हुआ तो ऑल्ट बालाजी देखने लगा तो मुझे लगा इसी तरह के कोई शो के लिए ऑफर क्या होगा cause I was also fucked that time क्या बोला तूने बट उन्होंने मुझे जैसे ही कॉन्सेप्ट बताया कि ये लॉकअप कॉन्सेप्ट है तो मैं काफी एक्साइटेड हुआ कि पुलिस वैन से तो मैं जा चुका हूँ एक बार लॉकअप वैनिटी वैन से कभी नहीं गया तो आई थिंक ये चांस लेना चाहिए मैं यहाँ किसी को बुलाना चाहती हूँ जी जो आपसे बहुत प्यार करते हैं है तो वो भी कॉमेडियन लेकिन उनका अंदाज थोड़ा अलग है अच्छा सुनील जी हम थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते बट जब मुनावर भाई ने उनको जवाब दी ना मजा ही आ गया hello hello sir how are you Sunil ji आप आप क्या आप एक दूसरे को जानते हैं उनको जानता हूं मैं अच्छी तरह से अच्छा अच्छी जी मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हैं जी टीवी था हमारे घर जैसे कि हमने अपने गुरु से सीखा है दिल दिमाग आंखें आवाज नेचर नियत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए क्योंकि जो ऑडियंस है ये पब्लिक है ये सब जानती ये पकड़ लेगी आपको ये जनता हवलदार है बेटा तुमसे ना हो पाएगा हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा तुमसे ना हो पाएगा ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं इन्होंने तो बता दिया इन्होंने अपने गुरु से क्या सीखा आप बताएंगे आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया आ, मैंने सड़कों पे सिखाया तो कोई गुरु नहीं दिया बट लेकिन वो दिखता है हाँ हाँ हाँ <laughs> पूरा दिखता है दिखता है वो तो दिखना भी चाहिए क्योंकि पूरा 80 परसेंट हिंदुस्तान सड़कों पे है नहीं 80 तो परसेंट तो, तो नहीं है 80 परसेंट है नहीं अभी तो स्वच्छ भारत है रास्ते पे रहने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ सड़कों से सीखने वालों की बात कर रहा हूँ साथ वाले किलर काम करे कांड वाले लाइफ बेटा थ्रिलर ये कह रहे थे कि इनके 128 कुछ व्यूज आ गए हैं मिलियन व्यूज होंगे लाखों व्यूज होंगे राइट मुझे लगता है कि शायद आपको जो व्यूज आए हैं इसलिए नहीं आए क्योंकि आप कमेडियन हो कि आप सेंसेशनलिज्म यानी गालियों का उपयोग करते हैं आप कभी वो मूवी देखने नहीं जाते जो ए सर्टिफिकेट होती है जिसमें गाली होती है रिव्यू के लिए जी, जाते हो या नहीं जाते जी जी जाता हूँ तो आप क्यों जा रहे हो ऑफ कॉमेडियंस एक तो एक कॉमेडियन होता है एक एडल्ट कॉमेडियन होते हैं सही बात है ना तो आपको एडल्ट कॉमेडियन कहा जाए तो चलेगा आ, uh, या मॉडर्न स्टैंड हम जो टिकट एडल्ट से ज्यादा वल्गर कहा जाए आ, uh, हाँ सर वो आप डिसाइड नहीं कर सकते कंगना जी मुझे सिर्फ यही कहना है कि इन्हीं पर क्यों केस होते हैं पच्चीस साल से हम लोग कर रहे हैं मैंने मुख्यमंत्री साहब के सामने भी किया मैंने बच्चन साहब के सामने भी किया उन्हीं की नकल की उन्हीं की बातें की मुझे अप्रिशिएशन मिला तालियां मिली इनको जेल क्यों मिल जाती है अमिताभ बच्चन सर के भक्त नहीं देना इसलिए आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी तो पसंद आए तो लाइक मारो लाइक हम रखते हैं फिफ्टी लाइक का और यदि आपकी कोई राय है तो कमेंट में जाके बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय सो तो गई ये वीडियो पूरी तरह से बेस्ड था लॉकअप के ऊपर जब पहले दिन मुनावर लॉकअप में गए थे तो उन्होंने बताया जैसे कि वो पहले बेजेल जा चुके हैं बट वैनिटी वैन से कभी नहीं गए सो ये रिप्लाई भी बहुत ही खतरनाक था एंड कंगना का पहले कि हाँ आप क्या मुझे परेशान करने के लिए आए हम भी तो जोक मार सकते हैं ये भी बहुत ही सुपर रिप्लाई था सो ये मतलब Munawar I am very big fan of Manohar मुझे बहुत पसंद है काफ़ी पसंद है मनोहर सो so, मैं इनके वीडियोज़ को कंटिन्यू बनाती हूँ और जहाँ तक मेरे व्यूअर्स का है तो मेरे व्यूअर्स भी इन वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं सो so, अगर आप लोग को लगता है आप लोग को लगता है कि वीडियोस अच्छे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कुछ सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं और आप लोग मनोहर के ऊपर मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं उनका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है आप चाहे तो ऊपर आई बटन से चेक कर सकते हैं और अपने राय सजेशन में दे सकते हैं मुझे मिलती हूँ आप आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय